Чебоксарский район, да. поселок? Деревня Челкасы. Челкасы. Да. Да, я вижу, вы э, единственное, э, что с кем я говорил, у вас есть этот, э, что вы женаты, да? Да. Женаты, да? Э, сколько детей? Четверо. Четверо детей, да? Сколько лет? Одиннадцать, четыре, три и один год. Э, доброволец-контрактник, да? да? Или как? Да, три месяца. Когда подписали контракт? 18 ноября. 22 э, -го года. 22 года, да. Чем занимались до того, как подписали контракт? Ну, работал кладовщиком. Кладовщиком, да? Какая зарплата была? В поселке? Не, в Москве. В Москве, да? да. Сколько платили? Ну, по 200. По 200. 200 тысяч? Да. Кладовщиком чего? Э, что можно было зарабатывать 200 э, тысяч? Там материальная ответственность просто большая была. Ну, а, а что это за структура? Э, строительные инструменты, там, сварочный аппарат, вот это все. Там большой Я склад. понимаю, но это три косаря зелени. 200 тысяч. Да. 200 тысяч это, это, это почти 3000 долларов, правильно? Да. Это кладовщик просто? Да. а на какую сумму там всего лежало? Не, ну то есть, меня поймите, это вопрос, это как бы логическое <laughs> меня, да? Ну, большой, ну там, то есть, одни эти стабилизаторы, вот это все, то есть дорогое оборудование. Я понял. А жена где была? Тоже в Москве жили? Да. Москве. Снимали квартиру? Нет. Своя была, да? Да. Купили? Нет, ну это у жены была квартира. Она москвичка, Она да? москвичка. Я понял. Э -э смотрите, вы подписали на три месяца контракт, и что обещали по деньгам? Ну, там что-то в районе 50, что-то такое, по-моему. Да нету таких, ну, никому не обещали 50. И на контракте э, ми минимум 200. Не знаю, надо нам то есть такого не обещали, нам обещали, если в случае ранения или гибели, там, ну, то есть заплатить там в случае ранения до 3 миллионов, там, ну, это самое большее. В случае гибели, по-моему, там то ли 9, то ли 12 миллионов. Хорошо, а зарплата какая должна была быть? Что-то в районе 50. Ну, я говорю, мы добровольцы. 50 тысяч, да? Да. Рубль. А где зашли? Так я разговариваю с добровольцем, и там тоже такие суммы были, там 150-200 тысяч. А какое направление зашли в Украину? Там, Луга... через Луганск. Через Луганск, да. А когда попали в плен? 5 января этого года. 23-го, да? Да. А где? Берестовое. Это, это не знаю, то ли, Дон... по-моему, Донецкая это все-таки область. А больше город какой там? А, вроде как Попасное ближе. Угу. То ли Лисичанск, то ли Попасное. Ну, вроде Попасное ближе. Сейчас мы посмотрим. Ну, вроде под контролем. Это солидарская. Да, да, да. Место. Это под солидаром. Потому что оно попасно, и вы еще что сказали, Лисичанск, они уже были захвачены э, русскими. Да. Это, да, это ну, вроде, под солидаром. Вроде под контролем ВСУ сейчас пишут там по телевизору. Ну, хорошо, но это под солидаром. Это, это громада как бы солидарская. Э, какие задачи ставились? Ну, тогда я уже, тогда первый раз вышел на, перед, это, на передовую. Нам просто надо было выйти окопаться, угу. ну, подготовить позицию. А должность какая у вас была? Рядовой стрелок. Стрелок, да? А, то есть, если деньги не были мотивом, то идеология, правильно? Да, точно. Объясните мне немного, ну, что вы имеете в виду с идеологией? Ну, то есть я пошел, хотел помочь людям тут, а ну, в Донецке, в Луганске. То есть, как у нас все это показывают по телевизору, все, что тут людям тяжело, что их тут угнетают. Ну, в Донецке, Луганске. Как ты угнетает их? Ну, украинские войска. Что Каким бьют, образом? И бьют по ним это с, ар- с артиллерии. То угу. есть не дают нормально жить. Вот. Ну, именно украинские войска а наши, наши помогают им это, мир как бы здесь сделать. Ну, с этим мотивом я пришел это, добровольцы пошел. Но ну, для вас это война или СВО? У меня война. Война. Да. Полномасштабная, да? Между двумя странами? Между двумя братскими народами, так скажу даже. Но ну, это тяжело сейчас россиян назвать как бы братским народом. Да и вообще как бы тяжело было. Ну, сейчас, наверное, да, уже. Тяжело. Всего хорошо защищать. Ну, просто ну, у меня логические вопросы, да? Вот э, да, у вас какое образование? У меня окончено высшее. А где учились? А, кооперативный институт. Московский кооперативный институт. А специальность какая? Экономика управления предприятий. А, пищевой да, промышленности. Да, а сколько поучились? Два с половиной года. А почему не закончили? Ну, там были причины. Работу пошел. Просто бросили, да? Да. Я понял. А вот смотрите, вот вы говорите о защите как бы народов Луганска и Донецка, да? Так. А вот ну, давайте так логически помыслим. А если где-то еще попросят как бы, ну, россиян помочь, они тоже там будут помогать? Ну, не знаю, честно. Ну, вопрос у меня логический? Логический, да. Честно, даже не могу сказать. Ну, как бы тут а, а, тоже и русские и украинцы, конечно, ну, много на Донбассе. Как бы переплетено очень сильно. Не, ну смотрите, ну вы же понимаете, вы, например, да, вот если вы учились в институте, вы же знаете, что, например, вот, э, ну как бы граница стран, они двигались, да? Вы же знаете, как там, что такое линия Керзона, да, вот, например, как было поделено после Второй Отечественной, э, после Второй мировой войны, так, что и как было, да? Угу. Ну, что это значит, что есть, например, кто-то помнит там исторические факты, и сейчас будет выводить, мы это все снова будем переделывать? Ну, просто объясните мне, как это должно происходить в мире. Я вас спрашиваю, как бы... Я понимаю. Да, русского, россиянина. Нет, конечно. Ну, тут э, дело... Ну, как я понимаю, мы пришли не, сюда не, не за территорию какой-то, территории в России и так своей много а хватает. А зачем? как понимаю, по зову а, людей, которые находятся, живут в Донбассе. Хорошо, я дал, даю вам встречный вопрос. Вы, ну, как бы вы географию Украины немного знаете? Да. Знаете, да? Приблизительно, да. Приблизительно, да. Вот, например, да, вот мы сейчас видим, да, вот здесь Донецк, Луганск, здесь Киев. Львов наверху, да. Чернигов. Нет, Львов вот здесь. Это Запад, да? да. Запад, центр. Россия заходила через, сверху Чернигов, шла на Киев, подошла к Киеву, вот Донецк, Луганск, Донецк здесь, потом она шла на Мариуполь внизу Донецкой области, заходила с Крыма на Херсон, Херсон внизу и так далее. Э, у меня немного вопрос. Где здесь зов людей? Со всех сторон или как? Нет. Я так понимаю, что это был как бы отвлекающий маневр. Со смертями украинских жителей? Ну, у нас говорят, что там, то есть все аккуратно было. Что значит аккуратно? Ну, мирных людей, там ничего не, ну, а, не убивали, ничего не, не, не стреляли. То есть аккуратно очень. А, солдат ВСУ там а, пытались просто это взять в плену ну, спокойно, договорясь с ними. Ну, просили, то есть, проще говоря, просили их сдаваться. Кого? солдат ВСУ, ну. А зачем солдатам ВСУ сдаваться? Ну, чтобы без боя, чтобы спокойно. А кто такие россияне, чтобы просить солдат воссоздаваться? У меня вопрос. То есть туда, куда идет Россия, то все должны сдаваться или как? Нет. А почему солдаты ВСУ должны были сдаваться? Сейчас не могу на этот вопрос ответить. Ну, вы, вы, я просто иду, я, я как бы я логически стараюсь построить. Да-да-да. Почему солдаты ВСУ должны были сдаваться? Честно, не могу ответить на этот вопрос. Много тут передумал просто. Как бы, ну, еще говорили, что Украина хочет напасть вот в, это... мар- в марте месяце, хочет напасть, ну, на... А зачем Украине нападать? Вот это я не знаю. Ну, как бы человека, э, как бы, должен, ну, как бы в страны должен был быть мотив, да? Правильно, да? А вот вы, вы видели, э, вас взяли в плен в январе, вы видели, э, вот вчера обстреляли Харьков, центр? Нет, я не видел. Да, а вот это вот в январе, вот видите, когда валили Будин, э, этот дом упал. Это я видел, да. Мне при... А вот это что, можете объяснить мне? Днепропетровск. Днепро, да. Днепро, да. Да. Не знаю, что это. 46, почти 50 людей погибло. Это что такое? Тоже украинцы себя себя обстреляли или как? Я могу только сказать, что это только ошибка может быть какая-то. Кого? Ну, то есть артиллерии. То Какой? Есть... Я не знаю, кто это стрелял вообще. А смотрите, вот у меня вопрос, да, вы человек как бы с неоконченным высшим образованием, да? Так. Ну, я серьезно это все спрашиваю. А почему вы так верите российским СМИ? Вот у меня вопрос. Вообще, как нация, да? Вы каким-то языком еще владеете? Ну, своим родным чуварским. Ну, это такой, вы чуваш сам, да? Ну, как бы, как бы, да. Хорошо. И все. Ну, английский там такие слова, которые, ну, более распространенные. Ну, у меня вопрос, почему вот нету никакого критического мышления и как бы э, россияне воспринимают, воспринимают, да, свой свои СМИ единоправильными. Также, по-моему, как и на Украине, то есть украинцы воспринимают, нет? Не, украинцы, они смотрят украинские СМИ, ну вот я лично, да, но я также, у меня есть какое-то критическое мышление, я могу там другие СМИ смотреть. Иногда я захожу там э, на российские, чисто поржать. Ну, честно вам скажу. Ну, первый у меня шок был, знаете, когда, когда ну, я столкнулся с русскими СМИ. Э, в Крыму. Ну, то есть, когда я заехал, и то все, что они вещали там, это было полная дикуха. Вот, у меня просто вопрос, да? Это вопрос. Не понял еще раз. Это вопрос. Почему россияне верят так своим СМИ? Ну, кому еще верить, кроме своего СМИ? Кроме своего правительством, которое мы выбирали. Вы за кого голосовали? Я не ходил на голосование. Ну, вы говорите, за которых мы голосовали. Большинство народа. Ну, <laughs> ну смотрите. Вот здесь интересна такая ситуация, да, немного? Вот э, мы, вы говорите, вы готовы слушать правительство, за которое не голосовали. Да, я не Это как-то странно. Почему? Ну, если уже выбрали, то есть, ну, логически надо, получается, слушать свое правительство, законно избранное. Угу. Ну, как бы тут, э, по-моему, все понятно. Я, конечно, не ходил выбирать, но если уже выбрали, значит, надо это, слушать свое правительство. Как еще это? То есть э, вы статистику знаете, вот, например, смертей за 8 лет сколько... Вот вы говорите, там обстреливало ВСУ и так далее, 5-10. Вы статистику смертей знаете вот э, вообще за года? Вот за эти 8 лет, с 2014 года, сколько умерло там, например, на территории там, Донецкой и Луганской республики? Сколько жертв есть? Нет, ну, точно не знаю, ну, конечно, на память. Ну, много там, и детей очень много. По годам. Хотите, я вам найду? Я сам не запомню, ну, можно посмотреть. Конечно. Ну, мне кажется, последний год Потому что мы это делали уже. Давайте. Очень мало. Почти нет ничего. Если я это найду. Вы говорите много. Мы с Владимиром Золкиным, кстати, эти цифры называли. Ну, короче, это все почти стихло до 2022 года. Все это подняла снова Россия. Поэтому, как показывали постоянно, что прилеты вот эти все продолжаются по Донецку особенно. Что, что значит продолжается? Ну, постоянные прилеты со стороны Украины по, это, по, а, по улицам вот этим, то есть там рядом с, рядом с площадью не раз уже было, ну, там, где у них... Смотрите, в, Чува... сидишь в, Чу... в Чувашии какой статус? Республика. Республика. Автономная? Нет, просто республика. Республика. Но не независимая, правильно? Нет. Не независимая. Вот если чуваши хотели бы сделать независимую республику, Россия должна им дать независимость? Ну, это там, по-моему, через голосование нужно все делать. То есть Кто голосует? Референдума. Кто голосует? А, кто голосует? Ну, я так понимаю, изначально сами чуваши и то есть и Россия свободно им дает независимость, да? Не знаю, честно. А знаете, как в Украине референдум? Можно было провести референдум, если вы говорите о каких-то там Донецке и Луганске. Вся страна голосует, решает, что этот вопрос выносится на референдум, и тогда они отдельно голосуют. Это можно было все сделать цивилизованно? Можно. Без России Донецк и Луганск в 2014 году вышло бы у него что-то или нет? Ну, как у нас говорили, что они сами вышли все это. Ну, там только Гиркин был, по-моему. Правильно, отлично. Передо мной сидит человек, который говорит, который знает, кто такой Гиркин. Что заявил Гиркин? Игорь Стрелков. Ну да, Игорь Стрелков. Честно, дословно не помню. Спусковой крючок войны нажал я. Говорил это, это ФСБшник, полковник. Ну, насчет откуда он именно, я не знаю, но так он Наш россиянин. россиянин. Да, он, он захватил Славянск, а потом Донецк. Да, там защищал. Да, ну, Гиркин. То есть с помощью России вся эта началась движуха. Ну уж не знаю, это с помощью России, но... Гиркин... Но это Гиркин заявлял. Это Гиркин лично заявлял. Это человек, который брал непосредственное участие в этом всем движении. Да, он принимал, но, говорю, я не знаю, где он был, кого он представлял именно. Ну, ФСБ там не ФСБ. Ну, он ФСБшник. Он, он, он... А как в украинском городе, что делал в украинском городе с оружием с ФСБшник? Вы можете мне объяснить? Нет, я не могу объяснить это. То есть я не знаю, просто говорю же. Ну, это нормально, что в другу... То, то есть ФСБшники, они свободно э, передвигаются в других странах, правильно я понимаю? С автоматами, с оружием, с этим всем. В какой еще такой стране? Да нет, ненормально это. ФСБшники. И в Украине это было ненормально, правильно? Согласны? Ну да. Хорошо, идеологически. Нацисты тоже здесь есть? Не видел. Не видели? Но ну, верили? Верил. Обрисуйте мне нациста. Ну. Как он в вашем воображении был? Наш, в, моем, в моем воображении? Ну, люди, которые это своему народу не давали нормально жить, то есть и долбили его, и, ну, то есть не считались вообще с их жизнями. То есть не дают разговаривать нормально на своих языках. Там без разницы, русский или там татарский. Э, ну, сколько тут народов? Венгерские, румынские. Вот, особенно русскому. А сколько украинских школ в России? по нет. А почему? Вы же не даете по ходу украинцам говорить, так как ну, вы же говорите о каких-то румынах здесь и так далее. Ну, встречный вопрос. Не, ну говорить-то в России дают. Пожалуйста. На Кто на украинском говорит? На своих языках. Кто на украинском говорит? Ну, украинцы. А мы кому не даем говорить? Ну, как у нас показывают, что не дают. Так это все лабуда? Наверное, да. А почему наверное? Ну, я как бы много не был где. То есть здесь ну, только с вами вот на русском разговаривал. Ну, еще где-то там разговаривал в был так-то я не видел ничего. Ну, а как это все притеснение должно было быть? Ну, у меня просто вопрос. Как это притеснялось? Как не давали на русском языке разговаривать? Ну, то есть у нас там говорили, что запрещают, штрафуют, вот за это все там а, как бы жалуются. Соседи могли как бы пожаловаться. Один сосед на другого. И что? Кому? Кому они жалуются? Один сосед на другому? Кому? Ну, СБУ, и там с ними разбираются, как бы, ну, что они а, как, как правильно сказать, симпатизируют России, и за это получают там 40, то что ну, там на русском разговаривают, там общаются с людьми из России, там, по телефону, ну, так, по WhatsApp, там, ну, поддерживают связь, в общем говоря, если с людьми из России. За это людей То есть, теоретически... сажают в избу. Да, хорошо. То есть теоретически, если сейчас мы с вами позвоним в Россию к вашим родным, меня должны посадить. Ну, теоретически, да, с вами ну, должны провести беседу, почему и как. Ну... Потому что мы связались ну, через наш WhatsApp, мы свяжемся с вашими родными. А если этого не произойдет, то что? Ну, не знаю, честно, как сказать. Может, вам это разрешено? Ну, Но ну, другим нет, да? Ну, как бы, да. Ну, то есть не всем, да. Ну, здесь градация какая-то, кастовость общества или как? Ну, то есть кто-то там, ну, проверенный, доверенный, как говорится, а, вызывает доверие, ну, то есть прошел уже там, как бы вот так у нас говорится. То есть, ну, для службы там, допустим, в СБУ, в СБУ там, и можно звонить, например. Вот такое у нас говорится. Ну, в это верите? Ну, верю, конечно. Верите? Верю, конечно, говорю. Сейчас не знаю. То есть Сейчас думаю. Мы, мы нацисты, которые, которые притесняем свой народ, правильно? Я думал так, а, да. а где эти нацисты сидят? Не видел. Кто это притесняет? Ну, то есть сейчас уже я не видел, сейчас я просто об этом думаю. Вы в ВСУ видели? Вот этого... То ну, наци... ВСУ вас в плен брали? Да. Это простые ребята? Простые. Это нацисты? Они Запада были даже. Запада, да? Ну, нацисты? Да. Ну, они не были. Э, я вообще ничего не понимаю тогда, то, что вы рассказываете. Ну, тогда то... какие нацисты кого должны были долбить? Если вас, ВСУ, они не нацисты, Западной Украины, где эти нацисты? Можете мне объяснить, чтобы я, я сам их нашел? Не видел. Ни разу. О чем мы говорим сейчас? И не ощущал на себе. О чем мы говорим? Ну, ну, я серьезно спрашиваю, вместе пойдем искать этих нацистов, потому что я тоже против нацизма. Можем пойти вместе искать этих нацистов, которых вы приехали искать? В каком направлении мы пойдем? Не знаю, я их просто говорю, не видел, честно. Ко мне нормально относились, хоть я и враг. Хотите что-то сказать украинцам? Не знаю, что сказать даже уже. Как бы бесполезно что-то говорить все равно. Почему? Ну, как мне где-то говорили, там, ну, без разницы, там, больница, там, вот, там, ну, лучше мне говорили, ничего не говори, там, у вас проклинаем, мы с вами разговаривать даже нет никакого желания, лучше молчи, мне всегда говорили. Там и ну, медсестры. Ну, да, нормально как бы, ну. И медсестры, то есть и врачи там были на меня злые, и в СИЗО, там вот где меня встречали, принимали, там в Харькове, Киеве. Ну, то есть... Но выходили украинцы с ранения, правильно? М? Выходили украинцы раня... с ранений? Не понял. Выходили украинцы? Вас? Ну, у меня ранений не было, я имею в виду, у меня везде, где проверяли, там всякие анализы вот эти брали, угу. там там ранения, ранения не слишком сложные. Но ну, это, ну, ну, вы понимаете, почему украинцы так относятся? Ну да. Почему? Ну То есть мы на, на вашей земле воюем с вами. Статус у вас какой? СВО. Нет, вот вы воюете на украинской земле. Это оккупация? Не знаю. Ну, вы оккупант или нет? Не знаю, ну, как вы говорите, мы оккупанты и орки. Нет, я спрашиваю, вы оккупант? Ну, это терминология, вы оккупант вы зашли на другую территорию. Наверное, да. Ну, то есть мне вообще, ну, чувак с Чувашей приехал спасать. Сколько, сколько вообще километров с Чувашии до Украины? Не знаю. Туча, да? Далеко. Поволжье. Ну, то есть чувак с Поволжья, вообще представитель турского народа, правильно? Да. Это тюрки были, чуваши. Правильно я понимаю? Ну, они как бы, да, у нас половина народа осталась чуваши, половина вот Болгария. Да, ну, как бы, да, приехал решать какие-то проблемы в Украине. Абсурд? Наверное, да. Россиянам что-то хотите сказать? Нет. Почему? Ну, не знаю. Пускай люди сами думают, как говорится. Не все так просто. Можно и за 200 здесь, правильно? Можно, конечно. Последний вопрос. 130 тысяч россиян умерли здесь. За что они все умерли? Можете объяснить? Вообще абсурдно. Да. Я со всеми говорю, никто не может объяснить, за что умерли эти все люди. Просто непонятно. Путин знает? Наверное, знает. Наверное, докладывают наверное, уж не могут, наверное, не обманывать его, не знаю.